中心に活動舞祭りダンチームチクイントです舞祭りとは各地域にゆかりのある曲をヒップホップ調にアレンジして子どもたちが地域を守って元気に踊るものですチームとしては4歳から中学3年生まで19人で活動しています現在仲間を募集していますので興味のある人は声をかけてください 今日はトップバッターとしてよさこいの中に入れてもらい朝から盛り上げたいと思いますので応援よろしくお願いします ありがとうございましたもう一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします、ね、あ前祭りっていう皆さん覚えてればあの筑西舞祭りっていうのがもう